Фа фабрика грезд. Yes! О, жу э, жюри. Она На моя марта дарят всем подарки, а тебе я песню эту написал. Не-не. Э, следующий. Не, не. Helltails! Helltails! Следующий. Следующий. I was made for loving you, baby. You was made for loving me. I was made for loving you, baby. You was made for loving. Ой. Mm -mm. Mm Сети! Love Йо, йо! Жениха хотела! Нет, нет, нет, нет, нет. Эх. Веселая ушла, понимаешь, за тобой. понимаю. А? Контра... Вау! Жениха хотела! Мила, мисет! Понимаешь, и пришла я ушла, понимаешь. Все решают бабки, злые жирные бабки на первом